lo que esperamos que pase en Spark es, eh, en este año en particular, estamos haciendo un esfuerzo distinto de poder vincular telecentros con el mundo de la inversión social, con la empresa privada y con centros de innovación de alto nivel en todo el mundo. Eh, antes de este evento los telecentros han estado dando vuelta y han sido más bien una suerte de situación eh, curiosa que ha ocurrido con las tecnologías y ha existido poca investigación dedicada para saber realmente cuál ha sido el impacto de estos telecentros. Spark SPAR es una comunidad que van a hacer a partir del Foro Global de Telecentros. ¿Qué queremos que pase? Pues que surja la chispa ¿eh? Eh, para que se acelere el desarrollo de una comunidad muy potente que ya engloba mil millones de personas que producen, que comparten, que generan cohesión entre ellos, que además transforman el territorio donde están y que esos mil millones de personas sirvan también para transformar una comunidad más global, utilizando la potencialidad que tienen las tecnologías para acelerar esa transformación. Es realmente mm, digamos, una oportunidad para nosotros para seguir trabajando los temas que eh, ya venimos trabajando a nivel europeo, pero eh, con una conexión mucho más fuerte con el resto del mundo. Hace muchos años se anticipaba la muerte de los telecentros, eh, pero la verdad es que siguen creciendo y se han ido transformando y evolucionando. Y lo que queremos hacer en este evento de Spark es fundamentalmente destacar los logros de los telecentros como, como centros de innovación, como lugares donde la gente ha logrado encontrar eh, una nueva manera de mirar la tecnología para darle más sentido y poder eh, desarrollar soluciones, productos y servicios que realmente tengan un impacto inmediato y de largo plazo también eh, en la realidad que ellos viven. Yo creo que el gran desafío que se plantea en sus premisas es que realmente eh, no solo sea un intercambio, no solo sea un foro eh, de ideas y, por tanto de, intercambio de, esas formidables ideas que pueden llegar de puntos eh, tan diversos, sino que se plasmen luego en acuerdos concretos. Granada es una oportunidad para encontrar sinergias entre las distintas redes y también para explicarle mejor al resto de los actores, eh, a empresas y gobiernos y también a la ciudadanía cuál es nuestra misión, cuál es nuestro rol y cómo podemos eh, juntos colaborar para desarrollar mejor eh, las comunidades. Me parece muy importante el, eh, el fondo que se va a crear para microcréditos, un fondo al que van a contribuir no solo las administraciones sino también las empresas. Creo que bueno, las empresas con un planteamiento que vaya más allá de, esa consideración más bien simbólica y casi marginal que, suele ser el capítulo de responsabilidad social corporativa, que lo consideren como un eh, elemento de inversión que puede tener un retorno, aunque ese retorno eh, tenga también una dimensión de compromiso social. ¿no? Por la capacidad de realización de alianzas, es decir, la capacidad que va a tener de conectar distintas iniciativas y el desarrollo de alianzas ligados a los telecentros, alianzas entre lo público y lo privado, alianzas entre entidades públicas, alianzas entre el tercer sector y las empresas, mm, porque van a servir los telecentros, los mil millones de personas que están en los telecentros van a servir también de eh, laboratorio de innovación para las marcas, para el desarrollo de la tecnología. Eh, es una gran oportunidad para cambiar también la velocidad en la cual eh, están cambiando los telecentros y es un momento que yo considero también esencial y fundamental en, en la existencia de los telecentros. Es ahora la oportunidad para posicionarnos como canal global y tenemos que hacerlo de una manera unificada, consistente y profesional. Por eso es que también todas las redes de telecentro que trabajan con nosotros están eh, abocándose a abordar y a comunicar la historia de los telecentros de una manera similar, de manera que nuestra historia sea más fácil de digerir por aquellas personas y eh, miembros del mundo de las eh, tecnologías para el desarrollo a los que hoy día todavía les cuesta entender un poco el rol. Es una gran oportunidad para transformar el movimiento y para darle una nueva chispa, eh, una nueva, un nuevo cambio y generar eh, un nuevo proceso que transforme y traiga nuevo impacto a toda la sociedad en el planeta. Bueno, pues eh, la red española de telecentros que se celebra en Granada eh, es algo muy importante, porque hoy, por ejemplo, estamos en Barcelona, estamos fortaleciendo el que la red catalana, muy activa, punto .tic, esté también tirando del carro de la comunidad de telecentros. Hacerlo en Granada en mayo va a significar utilizar un territorio, entre comillas, mágico, como es una ciudad universal, una ciudad de encuentro de culturas, una ciudad que celebra además el milenio eh, de Granada ese mismo año, eh, sirva para que a partir de ahí las culturas, las civilizaciones, la comunidad esparce se desarrolle. Y de esto tenemos que eh, aprovecharnos también desde España. El hecho de que suceda en Europa nos da la oportunidad eh, no solo digamos, de, alojar el evento, sino también de mm, decidir en gran parte eh, la línea temática, ¿no? la línea argumental. El, programa del evento está estructurado en tres pilares. Uno es eh, gente, hablamos por ejemplo de jóvenes, hablamos de gente mayor, hablamos de inmigrantes, hablamos de mujeres, hablamos de distintos colectivos eh, que requieren digamos, programas y, oportunidades específicas. Hablamos también de innovación, innovación no solo tecnológica sino también social, eh, social networking, social media, también eh, todas las iniciativas que están sucediendo en el marco de los telecentros y que ayudan a que la gente desarrolle sus propios proyectos usando la tecnología o algunas veces la tecnología es el fin, pero normalmente es el medio. ¿no? Y hablamos también de sostenibilidad y, de, y del telecentro del futuro. ¿no?